一见钟情，二人同床，三副莫清，四围金摸，五指揸多，六钩擒啰，七头插梯，八卦屌开，九头飙升，十分过瘾。